repasse. Não, passaram, não passaram, sabem. Passaram, ah, vamos acertar. Vai, vale 100 pontos, responde o repasse. Responde. Responde. Qual é a resposta? Um, dois, três. Ferrugem! Ferrugem, certa resposta.